ख्वाबों बिना निगाहें मेरी जी रही थी कोई नहीं था ये अकेली मेरी थी जिंदगी खामोश थी होठों पे बातें नहीं थी कोई नहीं था ये की तुम मिले